Bonjour, euh, moi c'est Laura, je suis cheminote. Du coup, on est ici euh, aujourd'hui euh, nombreux devant l'incinérateur d'Ivry, donc avec les travailleurs, les éboueurs, les égoutiers, les travailleurs de la propreté de Paris qui sont en grève depuis le début contre le projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Il y a un appel, un grand appel aujourd'hui à venir nombreux. On est, je pense, plusieurs centaines de personnes ici. On est arrivé, nous, avec une quarantaine de cheminots en direct, direct de la gare du Nord pour, pour créer ces liens pour euh, se rassembler, pour se retrouver, pour converger euh, dans une lutte euh, ensemble. le pays est en train de vivre des moments très tendus. Il y a eu beaucoup de répression dans les différentes manifestations. Nous, on a un collègue cheminot qui a, qui a perdu un œil, qui a été borné par la police. et aujourd'hui, bah, on est nombreux ici. On tient aussi, moi en tant que cheminote, en tant que travailleuse du rail, je tiens à saluer et apporter tout mon soutien aux travailleurs en grève en Allemagne, notamment les travailleurs des transports. Il y a le même mot qui qui a été utilisé là-bas euh, contre les travailleurs euh, qui font grève. Euh, on nous accuse de prendre les usagers en otage. Ici en France, c'est pareil. Les, patrons et le gouvernement utilisent les mêmes, les mêmes mots, les mêmes accusations contre les grévistes. C'est une tentative de casser la grève et c'est important voilà, de, voir comment on fait, on fait face à ça, comment se, comment on résiste ensemble. Euh, et comment on se coordonne, comment on s'organise. Euh, nous, ici en France, on a mis en place euh, avec des nombreux syndicalistes, des militants des différents secteurs, des artistes, des intellectuels, un réseau pour la grève générale, qui est un réseau qui regroupe des centaines maintenant de, personnes, de travailleurs, de, militants, et qui cherche à s'organiser à la base justement pour résister face à la répression et aussi pour coordonner les grèves, pour coordonner les, différents secteurs qui sont en grève reconductible et voir comment étendre la grève à d'autres secteurs. Pour nous, c'est des tâches centrales du mouvement. Et voilà, et on tient on tient, tient bon. On, on espère que, que, la mobilisation elle va encore simplifier et on envoie toute notre solidarité aux travailleurs en grève en Allemagne aujourd'hui.